हे भगवान हे जगदीश्वर हे विधाता आप जो भी हैं जैसे भी हैं अब इस अंजलि में समाये जल को साक्षी मानकर अपने आप को अपने संपूर्ण अस्तित्व को आपको समर्पित करता हूँ हे प्रभु हे दीनदयाल मैं सदा से आपको अपनी माया युक्त अहंकार में बुद्धि की प्रेरणा से जानने का प्रयास करता रहा आपसे वो सब मांगता रहा जो मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ लगा परंतु हे नाथ अब मैं गंगा जल को साक्षी मानकर अपने जीवन का संपूर्ण दायित्व आपके हाथों में सौंपता हूँ अब आपको जो श्रेष्ठ लगे वही कृपा मुझे प्रदान करें सादर प्रणाम मेरे प्यारे भाइयों बहनों जय जय श्री राधे कृष्ण 2022 आपके लिए शांति प्रेम आनंद और मोक्ष दायनी बन जाए इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपने अभी तक भगवान के प्रति निष्पक्ष भाव से जल अर्पण के साथ समर्पण का संकल्प नहीं किया है तो एक बार जरूर जरूर कीजिएगा ये भावपूर्ण समर्पण सभी धर्म मजहब के लोगों के लिए आत्मकल्याणकारी है क्योंकि सबका मालिक एक है ऐसा करने वाले चाहे हिंदू हो या मुसलमान असंभव दिखाई देने वाली मन की शांति मिलने का दावा महज कुछ ही घंटों में करने लगे सोशल मीडिया पर मुझे कई साल बीत गए आपकी सेवा करते हुए फिर भी यदि आपने प्रभु चरणों में अपने संपूर्ण ज्ञान का अभिमान अभी तक अर्पण नहीं किया है यदि आपको लगता है कि इससे आपके आराध्य का अपमान होगा आपके इष्ट देव नाराज हो जाएंगे तो मैं इसके जवाब में यही कहूँगा कि हमारे जगत प्रभु हमारी तरह मानवीय भावनाओं के गुलाम नहीं हैं वो भावनाओं के बंधन से परे हैं अपने प्रभु को सीमाओं में बांधने और बांटने वाले हम स्वयं हैं हमारे प्रभु असीम हैं अनंत हैं घट घटवासी हैं सर्वव्यापी हैं वही निराकार हैं वही साकार हैं वही हमारी और वो हमारे ज्ञान और बुद्धि से परे हैं जिन्हें हम ज्ञान और बुद्धि के प्रयास से कभी नहीं समझ सकते हैं यदि उन्हें आंशिक रूप से जाना जा सकता है पाया जा सकता है तो वो है पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास से ऐसा करुणा सागर ने श्री भागवत गीता में भी बताया है यदि आप निष्पक्ष भाव से पूर्ण समर्पण करने में सफल हो गए तो मैं दावा करता हूँ कि आपके आप एक दिन भाव विभोर होकर रो पड़ेंगे कि आपके भाई ने आपको कितना अनमोल धन दे दिया है भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तुम निभाया है आगे भी निभा देना मन हंस चुगे एक बूंद सुधारश की हमको भी पिला दे भगवान उस पार लगा देना अब तक तुम्हें आया